Bienvenidas y bienvenidos al curso de iniciación a la programación en Scratch. Como sabrán, Scratch es una herramienta que permite realizar animaciones y desarrollar historias. En esta oportunidad, vamos a ver cómo realizar diálogos en Scratch. Bien, comenzaremos por cambiar el fondo. Ahora vamos a seleccionar a nuestros personajes. Seleccionaremos a Alex. Y a Devin. Como podemos ver, ambos personajes miran hacia el mismo lado. ¿Cómo podemos hacer para que eh, puedan dialogar? Vamos a ir a Alex, vamos a ir a sus disfraces y vamos a decirle que rote horizontalmente. Como pueden ver, Alex tiene cuatro disfraces. Nosotros usaremos algunos de ellos en el diálogo. Si vamos a Devin, podemos ver que también Devin tiene varios disfraces. Bien, vamos a achicar un poco nuestros personajes. y vamos a ubicarlos en el espacio. Una vez que los tenemos ubicados, vamos a comenzar a hacer la parte de código, a programar el diálogo. Comenzaremos por Devin. Bien, vamos a decirle entonces que al presionar bandera, siempre aparezca el disfraz de A siempre aparezca en Vamos a decirle que espere unos segundos. Podríamos poner dos Y vamos a decirle que hable. Es decir, que diga... Hola Alex, ¿cómo es por dos segundos. Probamos. Bien, vamos a ir programando paralelamente ambos personajes. Alex va a saludar a Devin. Entonces, al presionar la bandera, cambiar a disfraz A. Esperar, ¿cuántos segundos? Cuatro segundos. Y decir, hola Devin. Estoy muy bien. Hola Devin, estoy muy bien, ¿y tú? Como esta frase es un poco larga, vamos a ponerle que lo diga por tres segundos. Bien, vamos a probar. La idea del diálogo es que esté sincronizado, por eso vamos a ir haciendo lo que habla cada uno y ver si queda sincronizado el diálogo, si queda con una secuencia lógica entre ambos personajes. Bien, como podemos ver, está perfectamente sincronizado el diálogo. Cuando termina de hablar Devin, comienza a hablar Alex, que también lo saluda. Bien, vamos a ir a Devin. Vamos a decirle a Devin que espere 3 segundos. En función de lo que dijo Alex. Que demoraba 3 segundos. Y vamos a decirle que diga muy bien por un segundo. Luego vamos a decirle que espere 0,5 segundos. Y vamos a decirle que cambie de disfraz. En este caso a Devin B. Vamos a observar a ver qué pasa. vemos cómo Devin cambia de disfraz y se pone en una postura de pensativo. Entonces, vamos a decirle que piense algo. y vamos a decir que vuelva a su disfraz de Devina A ver, vamos a ver el efecto. Perfecto. Vamos a decir Es un hermoso día por 5 segundos, por 2 segundos. Y vamos a cambiar de disfraz a Devin B. Vamos a esperar 2 segundos y vamos a volver al disfraz de Devin A. Vamos a ver el comportamiento. Bien, vamos a ver qué dice Alex. Como Devin habló bastante, vamos a decirle que espere 5 segundos. que cambia el disfraz de Alex C. Y que diga, si es un lindo día. Por dos segundos y que cambie al disfraz de Alex B. Vamos a ver el comportamiento. Bien, vamos a volver a Devin. Y vamos a decir ¿Quieres ir a dar un paseo por la Rambla? Volvemos a Alex. Le decimos que espere tres segundos. Que cambie el difrax de ALC Y que diga por dos segundos Me encantaría. Que cambie el disfraz de Alexa. Que espere 5 segundos. cinco segundos. Medio segundo en Y que diga, vamos. por un segundo. Bien, vamos a ver nuestra animación que estaría prácticamente pronta. Perfecto. Devin podría decir al final también vamos. por un segundo y se terminaría el diálogo. Lo vemos de nuevo. Bien, variantes muchísimas. Se puede ponerle sonido de fondo, se puede ponerle sonido a los personajes, a los movimientos, se puede dar movimiento a los personajes, este, tanto en la llegada para el encuentro como para cuando se van. Este, son todas variantes que se le puede dar a, este, a esta animación. De esta forma hemos visto cómo realizar diálogos en Scratch. Si aprendiste algo nuevo en este video, puedes darle me gusta no olvides que puedes suscribirte al canal de Talleres Scratch en YouTube. También nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook, facebook.com barra Talleres Scratch. Nos vemos en la próxima lección.